डेटा हाँ, टाइप अगर आपको पता करना है पाइथन में तो कैसे पता करेंगे जैसे बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं इंट होता है फ्लोट होता है ठीक है लिस्ट हाँ, होता है टपल होता है तो कैसे पता करेंगे डेटा टाइप डिक्शनरी होता है तो आइए देखते हैं तो सबसे पहले तो पाइथन को ओपन करना होगा तो यहाँ पर पाइथन मैंने ओपन करके रखा हुआ है अब यहाँ पर हमको इसको सेव भी किया है आई के नाम से यहाँ पर हमको पता करना है डेटा टाइप ठीक है तो यहाँ पर सिंपली हम लिखते हैं प्रिंट ठीक है ये प्रिंट लिख दिया और डेटा टाइप पता करने के लिए आपको टाइप यहां लिखना पड़ेगा टी वाई पी टाइप लिख दिया ब्रैकेट को ओपन कर दिया ठीक है इतना समझ में आ रहा है कि नहीं अब यहां पर हमको पता करना है जैसे हमने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट की बात आएगी तो वो किस में आएगा कौन सा डेटा टाइप में कॉपी खोल के देखो लिस्ट डेटा टाइप तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दो ठीक है और इसको ऐसे बंद कर दो ठीक है बंद कर दिया क्योंकि दो ब्रैकेट ओपन हुए थे एक तो ये वाला ओपन हुआ था और एक तो ये वाला तो दो ब्रैकेट हमने क्लोज भी कर दिया अब इसको सेव कर दो कुछ इस तरीके से सेव कर दो और अब इसको रन करवाते हैं देखते हैं आंसर क्या आता है तो देखो यहां पे आंसर क्या दे रहा है क्लास कौन सा है ये लिस्ट क्लास आ रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट ही पहचान है किसकी लिस्ट डेटा टाइप की ठीक है अब मान लो लिस्ट डेटा टाइप के बजाय यहां पर कुछ और हो जाए जैसे मान लो ये हो गया कुछ इस तरीके से ये देखो ये है ना अब यहां पर मैं करली ब्रेसेस ओपन करता हूं करली ब्रेसेस क्लोज करता हूं कुछ इस तरीके से ठीक है अब ये करली ब्रेसेस है दिख रहा है ना करली ब्रेसेस किसकी पहचान होती है डिक्शनरी डेटा टाइप की ठीक है तो यहां पर जैसे ही हम आएंगे तो यहां देखिए डिक्ट डेटा टाइप है डिक्ट इसे हम डिक्ट बोलते हैं डिक्ट डेटा टाइप ठीक है कौन सा data type dict data type ठीक है तो ये डिक्ट डेटा टाइप हो गया इसी तरह से एक टपल होता है टपल ठीक है तो टपल कैसे पहचानेंगे टपल डेटा टाइप को तो टपल के लिए हम सिंपली स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे ठीक है तो ये टपल डेटा टाइप की पहचान होगी इसको एक बार सेव कर लेते हैं फिर यहाँ से रन करवा देते हैं कुछ इस तरीके से तो यहाँ पे देखोगे टपल लिखा हुआ आएगा ठीक है ना तो इस तरह से एक एक डेटा टाइप की आसानी के साथ पहचान कर सकते हैं आप ठीक है कोई दिक्कत अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई मैं वेरिएबल बनाता हूं जैसे सपोज कीजिए यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं इंट टाइप का ठीक है तो इंट यहां पे कर दिया हमने आ, ऐसे कर देते हैं a is equal to int ठीक है और इंट टाइप का डेटा टाइप हमने लिया है और यहां पर अब मैं क्या करता हूं ये जो ब्रैकेट है इसको क्लोज कर देता हूं ठीक है इंट डेटा टाइप बना लिया हमने बना लिया ना अब अगर हम यहां पे टाइप में आते हैं और यहां पर ए का टाइप हम पता करने की कोशिश करते हैं यहां पर ठीक है तो यहां पर लिखा मैंने ए अब देखो यहां पर दो ब्रैकेट क्लोज होंगे ये ये ए हो गया ठीक है ठीक है तो ये ए लिख दिया हमने अब देखते हैं इसको क्या होता है ये रन करता है या नहीं तो ये देखो यहां पर कौन सा डेटा टाइप आ रहा है इंट आ रहा है आ रहा है ना यानी कि इसका मतलब क्या हो गया ये इंट डेटा टाइप है ठीक है अगर मैं इसको यहां पर डिफाइन कर देता हूं फ्लोट टाइप का ठीक है तो यहां पर लिखते हैं F L O A T float ठीक है तो ये फ्लोट बताएगा हमको तो यहां पर पहले इसको सेव कर लेते हैं इस तरीके से और यहां पर जाकर के इसको तो ये देखो ये फ्लोट डेटा टाइप बताएगा ये तो हमने लिख दिया है लेकिन लिखा ना हो तब कैसे पता करें तो यहां पर देखो इसको हटा देते हैं यहां पर एक वैल्यू रख देते हैं जैसे मान लो यहां पर रख दिया हमने सिक्स तो सिक्स होल नंबर है ना सिक्स तो पूर्ण नंबर है पूरा नंबर है ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई पॉइंट लगा हुआ है तो अब इसको सेव कर दो यहां से ठीक है तो ये देखो ये हो गया अब हम किसका डेटा टाइप जानना चाहते हैं ए का ठीक है तो ए में क्या रखा हुआ है सिक्स रखा हुआ है तो अभी बता देगा ये कि ए का डेटा टाइप क्या है तो देखो ना ये बता रहा है इंट डेटा टाइप ठीक है क्योंकि ये होल नंबर है इंटीजर में या तो प्लस वाली वैल्यू आएगी या तो माइनस वाली वैल्यू आएगी ठीक है अभी मान लो यहां पर मैं हटा देता हूं इसको यहां पर कर देता हूं माइनस टेन तो कौन सा डेटा टाइप देगा ये बोलो इंट डेटा टाइप देगा तो यहां पे ये हो जाएगा इंट डेटा टाइप देखो इंट आ रहा है कि नहीं आ गया ना बताने की जरूरत नहीं ये खुद ही बता देगा इंट डेटा टाइप है कि नहीं अब अगर इसी को मान लो कि हम दशमलव में लिख देते हैं जैसे मान लो यहां पे लिख दिया मैंने दस दशमलव टेन पॉइंट यहां पे लिख दिया एट तो अभी ये पॉइंट में हो गया तो पॉइंट में जब होगा तो कौन सा डेटा टाइप होगा ये फ्लोट हो जाएगा अपने आप फ्लोट हो जाएगा तो इसको सेव कर दो और फिर यहां से रन करवा दो ऐसे रन करवाओगे देखो ये फ्लोट डेटा टाइप दे रहा है ठीक है तो सारा डेटा टाइप समझ में आया पता करने के लिए आप किसका यूज करेंगे टाइप का ठीक है क्लियर है ना एक एक चीज नेम लिखें स्ट्रिंग डेटा टाइप तो ये देखो यहां पे ए लिया मैंने और यहां पे नाम लिख देते हैं S U R A J ठीक है ये लिख दिया अब ए को प्रिंट करवाते हैं ठीक है ये देखो ये इसको सेव कर दिया अब यहां पे आए रन करवाया तो यहां पे आर डेटा टाइप आ रहा है क्लियर है ना तो टाइप से हमें डेटा टाइप का पता चल जाएगा क्लियर ओके okay.